ассалому алейкум жалпы мерседес сүйүүчүлөр э, кандайсыздар ылдам кабар каналынын катталуучулары жалпы биздин көрүүчүлөр э, бүгүн мен сиздерге мерседес жүз жыйырма төрт ешка унаасы боюнча маалымат берем э, видеолорду ар жерден тартабыз үзүп үзүп жутугандар сиздерге монтаж кылып чыгарабыз анан азыр мына ээси жок экен номуруна чалдык үч жүз элүү миң экен туугандар мына ешка токсон төртүнчү жылы чыгарылган экен эки сегиз он бир он эки расход дейт нөл беш сырк беш алтымыш эки отуз эки отуз эки деген номерлорго чала бересиздер туугандар лайктан басып коюңуздар эшкаларды бүгүн тытыратып тартабыз ака <laughs> эшканы көрөсүзбү жакшы мына туугандар машина өтө жакшы орто коробка автомат экен Э, салондорун дагы көрүп алыңыздар мына ушундай туугандар жакса лайктан басып колдоп туруңуздар туугандар азыр эми жалпы сизде элдерге контент кылып атасыз өткөн базарда чыкпай калганбыз эмнеге дегенде мына согуштун айынан бизге ошо акча түшпөй атат да ютубтарга акча төлөнбөй атат ошол себептен дагы сиздерге кичине контент кылып акча таппасак дагы сиздерге көрсөтүп атабыз туугандар баалар боюнча колдоп туруңуздар сиздерден сураныч дагы бир мерседес жүз жыйырма төрт ешка туугандар бул токсон төртүнчү жылы чыгарган эки эки плита мотор экен оштун номурунда көрүп атасыздар телефон номурлары нөл беш жүз элүү жети мегаком он бир сексен беш сексен алты билайн жетимиш эки он бир сексен беш сексен алты эки эки расход боюнча жазбаптыр коробка механика экен туугандар мына салондору көлөкөдө болгонуна байланыштуу сиздерге анча көрүнбөшү мүмкүн а түшүнөсүздөр ушунча айландырып үстүлөрүнөн бери тартабыз бул мерснин дагы ээсине чалдым туугандар албай койду номурун азыр мен номурларын дагы бир айтам чалып көрөсүздөр өзүңүздөр баасын сурап жакса сиздерге э, нөл алты ош регион жүз жыйырма төрт деген номурда шкана мунун э, чыгарылган жылы токсон үч объем үч эки экен э, расход он эки тринадть литр депчи беш жүз менен нөл беш нөл беш он бир деген номурларга чала бересиздер коробка механика экен салондор мына ушундай көрүп атасыздар анан мо жерден провегин айтып коеюн эки жүз алтымыш бир миң экен туугандар дагы бир мерседес э, жүз жыйырма төрт ана токсон төртүнчү жылы чыгарылган экен бул эки эки плита мотор баасы үч жүз миң экен үч жүз миң сом мына ушундай кара түстө механика туугандар тартыштары жакшы дейт келеси да көрүңүздөр мерседес 124. жыйырма төрт дагы бир мерседес жүз жыйырма төрт бул токсон үчүнчү жылы чыгарган эки сегиз объем экен туугандар баасын мен айтып коеюн үч жүз элүү миң экен азыр чалдым номерларга сиздер дагы чалып байланышып сурасаңыздар болот үстүндө люк дагы бар экен мына ушундай кара түстөгү яшикаында салондор кожа мына коробка автомат пробег төрт жүз миң дейт номер сертификат болсо керек муну береби бербейби дайынсыз өткөрүп бериши мүмкүн туугандар сиерге дамынабалондун мыг жерине шишка пайда болуп калыптыр сураңыздар туугандар кызыккандар чалыңыздар машина жакшы экентжзжетишбеш беш жүз алтымышанан моул жери дагы жүз жыйырма төрт шка бул э, көк түстө токсон төртүнчү жылы чыгарган бул үч эки экен үч эки экен туугандар үч эки мен телефон номерлерин айтайын чала бересиздер баасын билесиздер өзүңүздөр э, жетимиш тогуз менен отуз үч токсон тогуз нөл тогуз туугандар э, салон мындай бежевый кожа экен так коробка автомат пробег үч жүз алтымыш эки миң экен мындай көк түстөгү ешка э, чалыңыздарчы буга дагы анан мына жагын айтып коеюн кургуру бар экен нөл үч каяк болуп калат эле комментарийге жазып коюңуздар туугандар дагы бир мерседес жүз жыйырма төрт туугандар бул токсон бешинчи жылы чыгарган эки эки плита мотор экен телефон номурлары нөл беш жүз эки тогуз он тогуз токсон эки төрт жүз жыйырма беш миң сом сурап атат туугандар ушуну дагы көрүңүздөр номер жүз жетимиш алты алтымыш алты жыйырма беш жетимиш аыраде жүргөн эмес бул бишкекте коробка автомат экен кожаный кылып тастап баягы э баягыжүз жыйырма бир миң пробегт варианттар барбы жокпу вариант жок а наличка деңиз ушундай люк бар экен люктү жаап коюптур мына сурашып сурап көрүңүздөр мыну дагычы акыркы мерседесибиз жүз жыйырма төрт ешка мына ушул кара түстөгү ешка у нас туугандар обложка дагы нөл үч аймагына катталган нөл элүү беш деген номурде таксыр объем канча мунун үч эки үч эки экен үч эки так салон люк бар үстүдө автомат yigырrмa эки так датчиктери пробеги эки жүз алтымыш төрт миң салондор мыну алмаштырып койсузда ака зыңк кылып а? зыңк кылы каерде жүргөн бул көбүнчө кызыл кыяда кызыл жакшы кызыл кыя экен туугандар мен телефон номерлерин айтам нөл беш серик тогуз токсон тогуз токсон үч нөль нөль нөль беш серик эки нөл нөл алтымыш беш жыйырма тогуз туугандар бир жүргүзүңүзчү ака көрөлү звук чыгабы артынан баягындай артынан чыгабы звуктар курулдайбы же курулдабайбы курулдайт бир курулдатп басып коюшуңуз керек экен бир подписчиктерге так так так так а туугандар бар экен бул дагы бар экен бар экенсонун сонун болду акса өчүрө бериңиз